لا توجد شحنات تبقى عدو واحد سقطت السبايك في بي قتل الجميع السبايك في بي ألم يبقى أحد إعجابي يا أنت تتحكم حتى مع تناثر الدماء على يديك Thanks man. GG bro. سبايك في اي تم اسقاطه تبقى عدو واحد نجوت من صعاب تفوق كل ما رأيت وجدتوك آخر لاعب باقي أسلك أعمي ومات سقطت السبايك في بي سبايك في بي ها هم أنا الصياد الوداع آخر لاعب باق سبايك العدو يخشاك يا رينا يمكنك استغلال ذلك كشف المنطقة لقد اقتفيت أثركم الموت مصيرهم المحتوم سقطت لسبايك في بي انطلقي فقط واحد استهدف العدو استخدامها سهم صاعق تبقى عدو واحد أداء رائع ستعتادون على سماع تريدون اللعب هيا نرى ابتعدوا عن طريقي زرعت المنطقة سيخافون بلاد متحركة تم نشر الساتر تم قتله آخر لاعب قتل الجميع ازهقوا أرواحهم التقط السبايك في بي آخر لاعب باق Atlas Pike. أي سلاح سأنتقي؟ تم تقسيم عالمكم جاري مسح المنطقة أمامنا هنا عدو في بي رصد عدو في بي سقطت السبايك في بي الأخطر هنا زرعت السبايك لقد فقدتم قوتكم تبقى عدو واحد عطلوا السبايك آخر لاعب باق أطلق لسبايك الخاصة بالأعداء 我看到了。 آخر لاعب باق ليست لديهم حياة واحدة تستحق الإنقاذ سأعفو بإنكار مسح المنطقة وجدتهم أنا الصياد سقطت السبايك في A Missbrei, Kunde. هنا احذروا سبايك ثلاثة قتلى آخر لاعب باق تم نشر الساتر

لنقم بالصيد تريدون اللعب هيا نلعب عدو واحد هنا تم تقسيم عالمكم زرعت السباي اطلاق درون أن الأمر سينجح أعيد التلقيم تبديل الجبهات أحتاج هذا السبايك في اي اخر لاعب باق تلاشت بوابة الانتقال أهذا ما لديك؟ لقد خسرت تبقت ثلاثون ثانية نعرف الآن أكثر مما كنا نعرف سابقا أحتاج هذا لا توجد شحنات قصد عدو في إيه؟ ظلال متحركة زرعت السبايك عدو في بي تبقى عدو واحد أعيد التلقيم قضينا على كل الأعداء يريدون القتال من نحن لنرفض لا توجد شحنات فلنشق صفوفهم واحد سقطت السبايك في بي السبايك هنا ازرعوا السبايك لا تخطئوا فهم ابتسامتي فأنا آخذ الأمر بجدية ركزوا الآن لا تحدقوا بي سقط عدو تبقى عدو نعم. واحد ازرعوا السبايك مثالي تفرغ جعبتي أبداً ابتعد عن طريقي أنا حامل السبايك لدينا سقطت السبايك في بي تبقت ثلاثون ثانية آخر لاعب باق تبقت عشر ثوان لقد اقتفيت أثركم السبايك سقطت السبايك في A تبقت ثلاثون ثانية عشر ثواني تبقى عدو واحد آخر لاعب باق تريدون اللعب هيا نلعب حامل السبايك سقطت السبايك في بي دمر مات العدو السبايك بحوزتي تبقت ثلاثون ثانية تبقى عدو واحد سبايك استعدت لسبايك سقطت لسبايك في بي تبقت عشر ثوان سرعت لسبايك المراقب هنا تم تقسيم عالمكم سقط حامل سبايك سقطت السبايك في منطقة المهاجمين تم قتل واحد سقطت السبايك في بي احذروا تبقت 30 ثانية لا فاتنة شاهدهم يا تبقى عدو واحد الفوز أعرف كيف سينتهي هذا Sana ay قصد عدو تبقت ثلاثون ثانية تبقى عدو واحد فاز المهاجمون